नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई क्लोन स्ट्याम्प टुल भनेको के हो र यसबाट तपाईँले के के गर्न मिल्छ हामीहरू यो भिडियोमा हेर्नेछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ क्लोन स्ट्याम्प टुल भनेको चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले रिपिट गर्ने हो जस्तै कि मैले लेफ्ट साइडबाट क्लोन स्ट्याम्प टुल लिएँ सो त्यसपछि मैले चाहिँ ब्रसलाई सानो गरिदिएँ अनि यो पिङ्क कलरको चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई मैले अल्ट थिचेर क्लिक गरे त्यसपछि तपाईँले यसरी क्लिक गर्दै गर्दै तलतिर यसरी जान सक्नुहुन्छ अनि यसबाट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सब्जेक्टलाई चाहिँ रिपिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीले यसमा चाहिँ अल्ट थिचेर क्लिक गरौँ त्यसपछि यहाँतिर माउसबाट यसरी ड्र्याग गर्दै यसरी हामीले डुप्लिकेट पनि गर्न सक्छौँ अहिले तपाईँको स्क्रिनमा